تتغير تاني هذه هضره جدودنا بكري يوصي ولادهم سلوك تاع التربية يوصي ولادهم القندورة آه، والشاش والقعدة تاع الفراش ويدور ولادو يحاجي لهم ويقص لهم ويلعب لهم الخاتم ويربي فيهم سلوك تاع التربية مثلا يقولوا اسمع ابني جدودنا وجدودكم كامل اسمع ابني الحياة واعر الكرم واعر النية واعرة الملح واعر الضيف واعر في ماكلته في شرابه في كذا في كذا السجعة واعرة الشرف واعر الرجال واعر المشقة واعرة الفتنة واعرة الحيتاج واعر لسانك واعر المال واعر الفقر واعر النفس واعرة اسمع ابني قادر روحك يقدروك الناس قادر روحك يقدروك الناس ما تجريش في السوق ما تهارش في السوق ما تحمقش في السوق الكبير عطيه قدره الصغير عطيه قدره الظلم ظلمات ما تظلمش ما تكذبش ما تسرقش ما تحسدش كي تجي تبدا قول بسم الله كي تخلص قول الحمد لله ما تعراش وانت عرقان ما ت... ما تعراش وانت عرقان ما تشربش الماء بارد وانت عرقان ما تكسش كريك وسط الجماعه وما تشوكش ولادك تقول الجماعه وجهك نقيه ما تدري واش تلاقي به اللي فاتك بالزين فوتو بالتبسيمه اللي فاتك باللبسه فوتو بالنظافه اللي فاتك بالعلم فوتو بالظرافه اللي فاتك بالصحه فوتو بالسياسه وانت الصيل ما يجي مشحاح التفله ما تجيب التفاح رفيسك باش ما تجي منه طعمه صوبك لا بحاجه خالتي ما يديروا منها برنوس ماذا كلينا من مالح ومسوس ماذا من ليالي بتنا بلاشي ماذا لبسنا حرير وكمخة وفزنا بها على كل غاشي ماذا من غنية راحوا صدوا بلاشي ماذا من غنية راحوا صدوا ساروا بلاشي اللي كرقت في علم النوم كيف طن ما جاشي الدرا ما يجيش مسفوه الفارس ما يجيش في الشوف الفتيلة ما تجيش من الصوف شارع تفلس هاوش ترخص واش تاك تركو حتى تعثني فيه لا لا تسبوا كاع تعرسوها من بعد ما تهرج راه مقعله كبير العرش طيعو وكبير الراس والكشف تمرخ سبيعو بهوة السوق وقعادو بهوة العرس رقادو بهوة الفراش ولادو وبهوة الحديد قعود موش على صواب وسكوتو كم من مدن فرغت كم من قبور عمرت كم من اموال قسمت دار بلا كبير جنان بلا بير اللي راح له كبيرو راح له تدبيرو دوار بلا كبير سكة بلا كير اسمع ابني الصح يوصل الكذب يحصل كسرة وما ودماغك في السماء اسمع اولادي طلبوا لهنا اطلبوا لهنا اطلبوا لهنا البلاد والعباد يا ربي راه قلت في كلامك العزيز دعوني استجيب لكم يا ربي راك انت اللي تقضي وتمضي وتمرض وتشفي وتقتل وتحيي وتفقر وتغني يا ربي اللي طالب لهنا ربي هنيه واللي طالب الغنى ربي يغنيه واللي طالب الحج ربي يوصلوا ليه واللي طالب زواج ربي يتملوا به والمريض ربي يشفيه يا ربي المريض ربي يشفيه اسمع ابني اخدم بفرنك وحاسب البطال خدام الرجال سيادهم الركض ما عطاتهم مكسره اخدم في الفحم تدي صور واللحم واللي ما كفاش قبره يجي فوق ويتمد واللي جا قسم عظم يقول هبره اسمع ابني اهل العقول في راحه الخبر لا عاد مشوم المصنف يكون بعقله بات على غيظ وما تباتش على ندامه بات على غير وما تباتش على ندمة بات على غير وما تباتش على ندمة